Astăzi o să fie un video trăznit despre a nobila. Uh, bineînțeles că mă refer la nobil, la nobilime. A nobila index este a uh, da cuiva un titlu de uh, noblețe și a înălța. Cred că eu respect cel mai mult la un nobil pe care pot să-l văd și acum, dacă dau pe Google de uh, nu știu, împăratul nu știu care sau regina uh, Angliei sau așa mai departe, respect calitatea de non-victimă pe care o are. Uh, vezi foarte greu la un nobil victima, victimizarea. Cred că asta o să învăț eu de la ei, cea care am fost uh, născută fără sânge albastru, pot să mi-l transform eu prin non-victimizare. Duce părerea aici. Ciao.